Доброго ранку. Доброго ранку, з вами Анкреніо Нотком і я Толік, а це Антон. І е, ми сьогоднішній день розпочали в цьому дуже класному гуртожитку в Празі. Він можеш показати трохи кімнату, як вона тут в тебе є. Ось. Е, Ну, як Нам пощастило ну, сюди потрапити, так? Так. І тут ми дико століком закресноглазили, лягли коли десь о другій, встали о шостій і зразу сіли знову. То таке. Ну, все-таки їдемо в Будапешт. Так. То скоро будемо на дорозі, будемо знімати далі. Слідкуйте. Так, я тільки піду свою вівсяночку в мікроволновці заберу з'їм. Вівсяночку? Ні, ні. З молочком. Е, кат. Добрий ранок, Прага. Три клас пакуємо спальний мішок за 10 секунд від Анатолія Володимировича. Яке встигло Цікаво стало, блядь. Слухайте. Толік, Толік, Толік, Толік. Три, дві, Дайте ти на. одна. Э, Вот, с Женей мы познакомились только вчера. Ну, как-то так получилось. У нас общий друг Андрей э, из Пензы. Вот, мы очень благодарны, что ты нас приютил, что да? толпа спать в таком... <laughs> Да, вали в Будапешт, туда, где, куда после смерти О, попадают копейка, плохие девчонки. Блядь, копейка в Праге And I like, say what? Always pay for your transport. Not always, but still it's possible. You Насправді ми зараз ну, проїжджаємо якось по всім ляповим точкам, по котрим я їхав і не зміг виїхати колись в минулому. Ну І ми якось Антоху зараз їх всі розрулюємо. Ось е третя чи четверта така точка тут. Саме ось на цьому місці я стопив і в мене не вийшло звідси. Ну як, я виїхав, але далі застопити в мене не вийшло. Добрина. А, з вами Анкарі.com? Yeah, yeah, it's good, it's romankrenian.com, це Толік це Антоха, і зараз ми стоїмо на виїзді з Праги. Тут пекельне сонце, е, а ми то... стоїмо з півгодини. А той мем народжений нашими попередніми двома днями про злих чеських водіїв, які ніколи нікого не підбирають, то він продовжує жити. Так, і зараз ми стоїмо вже не менше півгодини чи хвилин 40. Так, і це трохи пеклі. починає набридати. Так, Тут е... стало дуже багато автостоперів насправді. Е, До нас нещодавно прийшов Джеймс. Алло. <laughs> Там стоїть ще, походу, два чеха чи хто. Мабуть, Хто ще, мабуть, знає, Коротше, в неділю щось всі хочуть їхати в Брно, а всі люди нам показують. Що значить у них таке, ну, культурне ні. Так що кажу, вивезіть на 5 кілометрів на заправку. Whatever. Толік, можеш дати мені чеський розмовник? А де він? В тебе в онлайні? Чи то дуже тяжко? Ні? like this. I need to It's about, it's about time they made pockets that you could get into when you're sitting down. <laughs> Imagine this. Decoy. yes, <laughs> I've did that. <laughs> Uh, jak se jmenujete? Radek. Radek. Radek. Já se, se jmenuji Anton. Anton, čau. A toto je Tolik. Туто. Ciao. Толік. З України і Джеймс е, є James. з Нової Radek, Зеландії. ciao. <laughs> Е, жив- живете в Празі? Jo, jo. Е, а е, їдете до, до Брна? Do Brna za, za svojí uh, přítelkyní. Tu. Можете розказати? Jo, jo. Е, е, то ваша жона? Přítelkyně. Ага. Е, No. Mm. Hmm. Andrea Kalivodova, 98. <laughs> Solistka Národního divadla Praha. Oh, that's my sign. Why did you put that one? Why not? <laughs> It's Why, why not? Make a trash bag. Ребята, насправді я здивувався, але банан, банан з хлібом це просто геніально. Це настільки ситно і смачно. Спробуйте. І тут це все дуже дешево. Uh, hungry hitcher is is not a hitcher, it's just a homeless man. yes. and bananas with the red. It's a perfect, guys. Mm, perfect stuff. Ми з Толіком тут наняли собі волонтера ось. Стоїть, ловить нам машину на Братиславу, а ми під деревом в тіньку. Прикольно. Ну, по-моєму, так зручніше, да, Толік? Так, ну, в будь-якому разі не на сонці. Ну, ми робимо все Так що, можна сказати, стажування, так? How far is Bratislava? like another hundred. Uh, hundred twenty 100 kilometers. Oh, maybe. So uh, maybe an hour, two hours. About four o'clock. Enough time for stop. Wow, what was that? S? Was it a man? S, S, S. It's not And it's not Spain. It's not Spain. Because Spain is E. Yeah. Е. Всі пам'ятають, що треба висипатися і рано вставати в день автостопу, да? Отак ви можете бачити. Е, отак можете бачити, як спекотно тут на заправці в Словаччині. Честь панство. I gdzieś już nie jedziecie? No, yeah. yeah, okay. Powodzenia. So we would put Dior, right? Yeah, yeah, Dior. Oh, yeah. Dior. Okay. Tolek, do you see that car? Even here we have checks from Bernard. We, we really hate it. You, they are sign, you know, that one, which means polite no. <laughs> They're also show us unpolite now, you know, the ways to show unpolite no. I... You still again? Yeah. Servus! Ty <laughs> jsi oťáto z Bratislavy? Bereme taký stopanou kopiči, jako ste vy. To ďalej. Vy máte super cestu. Veľa zážitkov. Super cestu, vieš no? Cestovame autostopem. Very Bratislava. Yeah. Bratislava. <laughs> Bratislava. And you know, like from that movie, you saw Euro, Euro Trip. Road trip? Yeah, the I saw, movie. yeah, I, I And saw. There was about Bratislava, and from that moment, I, re- I realized I Like wanted to elf. go there. No, I wanted to go there. I wanted to check it. It's really good. <laughs> Don't check it, Slovak it. Slovakia, yeah. Yes. I'm not <laughs> check it. Прикольно в Словаччині. Братислава! Так, в Словаччині насправді дуже кльово. Нарешті ми вирвалися з Чехії. Тому що Є. не знаю, таке відчуття було. Тож, Вони ребята, нас переслідують. Якщо ви хочете. Дай я запишу щось. Блін, я хотів щось сказати, коротше, таке. Потім скажеш. Коротше, я в новій для себе країні. Толік насправді теж. Е, Ми фізично Станіславі, хай там кажуть, що треба побувати в країні пару днів, дізнатися про її звичай, але геометрично ми в Словаччині. І сподіваюся, сьогодні побуваю в ще одній новій для себе країні. Я думаю, це буде рекорд. Дві нових країни за день. Ось. А сьогодні дуже спокотно, тільки що їхали на е, дашборді в машині показувалось 38 градусів. Справді ось. Ми з Толіком так порахували, що вже випили на душу по 3 літри питної води. Е, і... табличку Dior. І думали зробити найкоротший знак за всю історію просто букву Ф. Ось, по-моєму, з буквою Ф нормально. Тепер ти кажи. It's a French city of Bratislava. Yes. <laughs> A sister city, right? Just, uh, yes, when I was uh, primary school, I uh, I learned Russian. Do you speak any? Oh, We can if you wish. uh, uh, Давай, давай, давай. Говорите по- по-русски <laughs> хорошо? немножко. Не, ну немножко, значит, тоже нормально. Ну, А, понимаю. Оце по-нашому. Да? Ну, поки що Братислава нам крім автомату купівлі куточків на Трамп. Дуже нагадує Україну, особливо тут. Все наче <laughs> у нас просто в Братиславі. арт-культури. Прикольна клейоночка. І шнурша. О. Nasleduje zastávka Rakousové. Кажу, ми катаємо по Братиславі в трамвайчиках. Дивіться, що тут можна робити і як це кльово. Братислава! Братислава. От воно поле зі слідами. Ну, так що вам. Складна роз... Складна розв'язка. Хочу. Ну. Йдемо, коротше, туди, там он забор. Трошки підім'яти, то вийдемо на заправку, я думаю, ця дорога вливається в цю вони, ті, котрі на Бруно йдуть і на Юлан. Коротше, хочу заправку, туди приходимо, а там купа мадярів стоять. Так. від е, вечірньої нічної Братислави зі Словаччини. Це був проект Ukrainian.com автостопом від України до Шотландії. Його звуть Толік. Це Антоха. Е, Спонсори нашого проекту Gorgani.com, магазин туристичного спорядження і цих плясачків. Е, і, якщо вам подобаються наші відео та ідеї, ви можете зробити пожертвування. ваші кошти підуть на користь спеціальної школи інтернату в селі Мастиші Київської області. Подробиці про цей проект на сайті Ukraine Charity та нашій сторінці justgiven.com. То наразі гарного вам тижня і спасибі, що нас дивитесь. Дякую. new one